ha vatandoshlar internet tarmoqlarida otasi tomonidan 13 yoshdan to 15 yoshgacha zo'rlanib kelgan qizni videolari keng muhokamalarga sabab bo'lyapti va kuni kecha chiqqan xabarga ko'ra u qizni e, bir oilali erkak bilan yurishi e, u o'sha inson bilan yotib yurgani haqida iddaolar chiqqan edi. Ko'p o'tmasdan turib o'sha video chiqqandan keyin ko'plab insonlar e, bu qiz yolg'on gapirgan, otasi uni zo'rlamagandir degan fikrga keldi o'z-o'zidan. Va bugungi videorolik isbotli videorolik bo'lib, haqiqatan otasi uni zo'rlagani haqida e, konkretni javoblar mavjud. Aziz vatandoshlar, sizlardan e, shu videoni tomosha qilishinglarni e, va oxirgacha ham ko'rib, o'z fikringizlarni, maslahatingizlarni yozib qoldirishingizni iltimos qilardim, chunki bu videoda aynan e, yosh qiz barilam go'dak qiz tomosha qilyapti va unga sizlarning psixologik maslahatingiz juda ham zarur. Onasi bera olmaydigan, otasi bera olmaydigan maslahatni siz berishingiz mumkin. O'shaning uchun chiroyli fikr yozib qoldirasiz degan umiddaman va jamiyatimizda bunday holatlar bo'lmasin deganlar yaxshi niyatda bitta like bosib ovoz berib qo'yishinglar mumkin bo'ladi. Manaqasini bosib ham e, yo'q, bunaqalar ko'payaversin degan shayton insonlar bo'ladigan bo'lsa, o'zini ovozini berishi mumkin bo'ladi. Demak, videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Matif. Siz aynonda Max Matif kanaldasiz. Agar kanalda mehmon bo'lsangiz, iltimos, iltimos obuna bo'lib qo'ying, chunki bu kanal sizlarga xizmat qiladi. Xo'p, Ko'p gapirmayman sizlarga o'sha videoda dangalini qo'yib beraman. O'zingizlar ko'ringlar va albatta fikringizni kommentariyaga yozinglar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Ya'ni rost gapiryaptimi, yolg'onmi? Albatta fikringizni kutib qolamiz. Marhamat. Aziz vatandoshlar, videolarim shulardan iborat edi. Sizlar bilan men Muhammad Jomadiyev bo'ldi. Ko'rishguncha xayr o'zingizda ehtiyot qilishni unutmang.